possível é race week, quem é que está entusiasmado? Toda a gente, todos os portugueses estão entusiasmados e por isso eh, no meu canal vou partilhar todos os dias um vídeo que eu filmei o um ano passado em Portimão. Espero que gostem.